говорит по-русски, кто говорит по-русски, лучше плакать. Сейчас я нахожусь в больнице Пасун Государственного университета Чоннам. Тут очень много пациентов из разных стран, особенно из России тоже. Почему? Ну-ка, пойдем, я покажу. Да. Если вы из Сеула приезжаете сюда, вы чувствуете точно, тут очень хороший воздух. Вообще не сравнивается с Сеула. Если вы приезжаете в Корею и посидите в больнице, обязательно надо проверить этот знак. КАВ – это единственная международная система от корейского государства. Обязательно проверите, пожалуйста. тут много пациентов и людей, болеющих раком, поэтому Кёнга буду немножко спокойная, это понимаете, пожалуйста. Поэтому сегодня я хочу пройти. Говорят, что между женщинами очень часто появляются эти болезни. Первый – это рак щитовидной железы в Корее. Второй – это рак грузи. Я хочу проверить себя, немножко больную. Всем желайте, что Кёнга будет здоровая. Надо написать свою информацию. Руки чисто. Огромная больница. Сегодня я для вас буду русской. Я не понимаю по-корейски, я не кореянка. Я иностранка. Кто говорит по-русски? Кто говорит по-русски? Здравствуйте. Ой, здравствуйте, кто говорит по-русски? Проходите, да? О, Я вижу. Вот эта матрешка Аленка, которую я очень обожаю. Вот это Узбекистан флаг. Значит, тут очень много патентов из СНГ стран, да? Я тысячу раз повторяю, это знак кап потому что это насколько важно а для иностранцев. Да, и эта система используется правительством Кореи. И вот это очень сложно получать. Да. А -а -а. Наличие маркика. пройти тест, обследование щитовидной железы и груди, потому что ну, между невестами очень часто появляется «возьмите меня туда, <laughs> где это делают очень, обследование». Это очень правильное решение, я вам помогу. Спасибо. Поднимаемся? Хорошо. Сначала давайте пройдем регистрацию. А регистрация? Да. Я в России очень много делала регистрацию. Все на русском языке написано. Защита частной жизни. Интересно, это находится где-то 4 или 5 часов отсюда, но русские пациенты из России приезжают в Корею и потом до сюда приезжают. Отсюда 5 часов. Как бы. Второй этаж, да? Второй этаж? 네, 오늘 어떤 것 때문에 오셨을까요? 어, 제가 이제 네. 곧 결혼을 해가지고서 예. 좀 검사하려고 왔거든요. 에타 시타비다 железа 이 에타 쉐야 이게 목이죠. 예, 이게 맞습니다. 목이고 네. 이쪽은 예. 또 나호지타 시타비다 железа. 뭐 목이 아프시다고 해가지고 뭐 꼭 갑상선에 문제가 있다 그렇게 생각하시는데 어. 그건 아니거든요. 아, 네. 증상이 없이 우연히 이제 발견되는 경우도 많아요. О, 진짜요? 예. Без симптома тоже появится. Какие симптомы появляются, когда заболевание есть в щитовидной железе? Я правильно говорила? 이 부풀어 오르는 그런 여기가요? 예, 목소리가 좀 변한다든지 예, 뭐 통증이 있을 경우에는 암보다는 어떤 염증 소견이 있는 걸 시사하기 때문에 적당히 병원에 점검 가야 하셔가지고 Если вы чувствуете боль, тогда это больше всего воспаление, поэтому бегите в больницу. 하시고 제가 그 검사 결과에서 설명드리겠습니다. 아파요? 많이 아프죠? Тогда пойдемте проверить состояние. Поехали! Привет. Готовы пройти обследование? Что мы будем делать? Мы сегодня пройдем с вами УЗИ. Для начала нам нужно будет перед обследованием переодеться. А, -а, туда надо, да? Да. Как вам? Это корейский костюм для больницы. Ну. ну, страшнее стало, потому что я одевал, переодевала. так Не Вы страшно. готовы к обследованию? А, страшно. 성함이 어떻게 되시죠? 어, 민경하요. 인식표 확인하겠습니다. 초음파 준비하겠습니다. 각 вам нужно будет снять, значит, кожу плеч. 아, 저한테 가까이 보시고요. 다음 검사 준비하겠습니다. 네. 초음파 준비해드릴게요. сейчас будем проверить. УЗИ груди, а. молочной а, железы. Хорошо. Вообще не больно было. Вам повезло, что вы иностранка. Я, мне повешало, потому что я русская? Да, потому что <laughs> ну, это обследование, чтобы значит, пройти его, нужно бронировать заранее. А, заранее? Да, так как у иностранцев а, значит, мало времени, им нужно пройти все в короткий срок, а. наша больница может предоставить этот сервис. О, потому что я русская. Да, Для меня это как... хорошо быть русской в Корее, да? наша больница получила аккредитацию КАП, поэтому а -а -а. вы можете ни о чем не беспокоиться, довериться нам. 건강 잘 받으셨어요? Как вы прошли обследование? Все хорошо? Да, хорошо. Не, не боялась, вообще не больно было. 공간이 너무 컴컴해가지고 무서웠을 수도 있는데 Ну, приятно было, потому что они шутили еще, поэтому вообще не, ну, как, не переживала. 부상선 초음파 하셨던 부분은 특별하게 문제 없습니다. 아, 아주 깨끗해가지고요. Никаких отклонений нет? А, это так неловко, я все понимаю по-корейски и через нее слушаю. 부상 초음파 영상은 뭐 보시면 특별하게 뭐 보이는 부분 없습니다. 아주 깨끗해가지고요. 중간 중간에 본인이 이제 자가 검진하는 것도 중요하거든요. 그 할 수 있는 중요한 시기가 있는데 이제 생리가 끝나고 한 일주일 후 그때 가장 좋은 시기여가지고 В общем, если вы что-то у себя мо- нащупаете, тогда нужно идти срочно в больницу. В порядке, вы можете ни о чем не беспокоиться, вы здоровы. Спасибо большое. А, больница слишком большая, очень устала. Тут как аэропорт. я очень волнуюсь пойти туда, потому что в Корее этот лес называется магический мистерический лес. Почему? Потому что из разных стран и из разных городов приезжают корейцы и иностранцы, чтобы лечиться, потому что это лечебный лес. Говорят, что лечебный лес это 8 километров, поэтому если вы полностью гуляете, это занимает примерно час. Пойдем, я покажу. Скорее, это магический лес. Все. Как-то у меня душа очень спокойно стала. Я не знаю, я хочу плакать от красоты. О, я хочу плакать, он очень красиво. Многие пациенты уже прошли это место и говорят, очень долго запоминают. Вот встретилась администратора этого магического леса, он спросит, действительно был эффект улучшения после того, как а, пациенты ха- прошли это место? 환자들이 이곳을 방문하고서 병에 대한 호전이 있었나요? 이 숲과 특히 나무는 그린 닥터라고 하듯이 아. 또 특히 이제 스트레스 해소라거나 우리 암 환자뿐만 아니라 암 환자를 돌보는 이제 간병인들 오. 보호자들도 그 굉장히 도움을 주는 곳이고 일반 사람들도 와서 그것들하고 굉장히 치유에 도움을 주는 곳이어서 네. А, я все прошла обс- обследование, и слава богу, у меня очень здоровое тело. Я хорошо ухаживала за телом. Хёнган молодец. О, и я очень хочу посоветовать такой воздух свежий вообще. Как то в Байкале я чувствую такой свежий воздух. Когда вы посетите различными медицинскими учреждениями, обязательно проверите это знак КАФ посетить медицинского учреждения, э, которое было строго и тщательно проверено корейским государством, правительством. Это было что-то новое для меня. Как узнать? Это можно узнать через веб-сайт руководства медицинской интеграции Кореи. Поэтому я оставлю ссылку прямо сейчас. Клик-клик-клик. Нажмите, пожалуйста. Ням.